Bonjour à tous, euh, je vais vous parler euh, d'émulation de firmware IoT, donc des firmware qu'on trouve dans des objets connectés, et en particulier des différents frameworks et des leçons que j'ai pu tirer de mon expérience d'émulation de, ces firmware. Donc euh, juste pour euh, me présenter un petit peu. Donc je suis principalement chercheur en sécurité senior, euh, mais je suis aussi formateur euh, sur tout ce qui concerne la sécurité IoT. et donc dans ce contexte de, formation IoT, j'ai besoin de pouvoir mettre mes, des, élèves devant des machines réelles, donc en hardware, hein, des, des, choses que l'on trouve euh, pour pratiquer sur différentes techniques, euh, mais aussi euh, de les faire pratiquer sur de, de la recherche de vulnérabilité, d'exploitation, et dans ce contexte-là, l'émulation est, plutôt intéressante. Donc, je me suis intéressé à ces, différents frameworks, et en particulier, je cherchais des, frameworks capables de faire d'émulation avec ces, caractéristiques-là, à savoir une configuration facile, parce qu'on est quand même face à des étudiants qui ont besoin de, de, de pratiquer ces, de configurer assez facilement ces, différents frameworks, que ce soit facile d'utilisation aussi, euh, qu'on puisse aussi partager les différents systèmes émulés entre euh, personnes, donc entre le formateur, les, personnes qui suivent la formation, etc. Et puis qu'il y ait de bonnes performances en termes d'émulation, parce qu'on cherche quand même à aller euh, assez vite et d'avoir avoir quelque chose qui fonctionne de manière assez fluide, malgré le fait qu'on soit sur des architectures différentes. Donc euh, j'ai passé en revue les frameworks populaires. Donc le premier euh, framework euh, que, que j'ai pu trouver qui était pas mal annoncé sur Internet, c'est euh, ARMX. Donc, je vais en aller plus en détail dans la suite de la présentation. Le deuxième framework euh, qu'on retrouve assez souvent cité euh, lorsqu'on parle d'émulation de, firmware IoT, c'est FAT, le Firmware Analysis Toolkit. Et puis, enfin, Firmadine, qui est un projet qui permet de faire l'émulation de, framework, d'objets de, firmware, pardon, d'objets embarqués. Donc ça, ce sont vraiment les, les trois que j'ai pu identifier quand j'avais fait cette recherche préliminaire. On va commencer par ARMX. Donc c'est un framework qui a été créé par euh, Somilcha, qui donne d'ailleurs des, workshops dans différentes conférences euh, et, qui se sert de ce framework pour euh, faire de l'émulation de firmware et notamment enseigner tout ce qui est exploitation de buffer overflow, de vulnérabilité en général sur des architectures ARM. C'est basiquement un ensemble de scripts bash qui instrumentent QMU. QMU, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un un, outil d'émulation euh, multiplateforme, multi-CPU, euh, qui est vraiment euh, une référence en termes d'émulation. et en plus de ça, donc Somilcha fournit une machine virtuelle qui est prête à l'emploi, dans laquelle l'environnement ARMX est déjà déployé, installé, et où on a aussi quelques firmware qui sont déjà présents dedans pour l'analyse. Donc c'est plutôt intéressant, parce qu'on peut directement avoir quelque chose qui est prêt à l'utilisation. Ça, c'est euh, plutôt un, bon point. Au niveau de l'architecture, elle est euh, assez intéressante parce qu'elle permet d'embarquer euh, au sein de l'environnement d'émulation de, d'émulation tout un ensemble d'outils annexes. Donc au niveau du déroulé, c'est assez compliqué, hein. il faut passer par un launcher qui va parser un ensemble de, de devices, afficher tout un menu, pour lancer au final une instance euh, émuler QEMU, et ensuite on va faire un SSH dans cette instance pour faire tout un ensemble de choses. Mais euh, ce qu'il faut retenir ici du mode de fonctionnement d'ARMX, c'est que on va d'abord démarrer sur un système Linux euh, qui sera assez similaire à celui qu'on cherche à émuler, pour ensuite et eh bien, créer un shroot dans lequel on va venir exécuter les scripts et les binaires de, de l'environnement que l'on cherche à émuler. Donc on a un environnement qui nous sert à faire de l'émulation, mais pas que, dans lequel on va venir lancer euh, les scripts de, la cible que l'on souhaite, euh, souhaite émuler. Ça permet notamment d'amener tous les outils permettant de faire du debug ou de l'analyse de, de, binaire, ce qui est plutôt euh, très intéressant. Après, il y a quand même quelques restrictions hein, sur ce système-là, c'est que quand on jette un œil à comment ça fonctionne, notamment à, la manière dont les machines sont déclarées au niveau du système, ça fait assez mal aux yeux. En fait, on est en fait face à un un fichier de configuration qui est juste un ensemble de valeurs séparées par des virgules euh, qui vont être ensuite repris pour faire euh, euh, lancer, lancer l'émulation sur QEMU. Ce qui est loin d'être facile à utiliser et facile même à lire quand on cherche à, ajouter ce type de machine. Alors j'ai essayé de le faire hein, sur ce type de machine et c'est assez laborieux. Et euh, les, scripts shell euh, sont sont, pas forcément aisés à modifier. Donc si on cherche à modifier un peu le fonctionnement du framework pour que ça, ça convienne aux besoins, c'est plus compliqué. Donc sincèrement, euh, quand je suis tombé là-dessus, j'ai pas vraiment eu envie d'utiliser le, framework, tout simplement à cause de cette phase de configuration et cette complexité d'utilisation, qui était un de mes critères principaux. Donc au niveau de, mon évaluation, si je puis dire, euh, d'ARMX, donc ça fonctionne, hein, c'est quelque chose qui est euh, vraiment prêt à l'emploi, si on suit vraiment les, euh, tout le workflow, ça marche relativement bien. ça émule aussi donc, la mémoire non volatile, la NVRAM, ce qui est aussi très bien, et c'est assez utilisé, donc maintenu aussi par, par ce Le problème, c'est qu'ajouter des nouveaux firmware ou des nouveaux devices, est vraiment très compliqué et que l'installation n'est pas non plus aisée dans le sens où le, le framework tel que si on le clone directement de, de GitHub, c'est pas vraiment utilisable. Le Analysis Toolkit, c'est un autre outil qui a été présenté euh, par Atify. C'est principalement un wrapper pour euh, Fermadine. Donc là, en gros, quelque chose qui va, une surcouche pour Fermadine qui va automatiser tout et euh, qui est utilisé notamment dans les formations euh, dispensées euh, par, Atify. Donc là, c'est encore super, ça automatise absolument tout, ça émule aussi la NVRAM, parce que Fermadine émule la NVRAM. Le problème, c'est que ça automatise absolument tout. C'est-à-dire que s'il y en a quelque chose qui sort un peu du, du chemin habituel, ça va pas marcher et on va se retrouver bloqué. Euh, et bon, ça reste basiquement un wrapper, un ensemble de, scripts qui vont automatiser Formadine. Donc bon, je me suis dit, hein, tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller chercher directement du côté de Formadine plutôt que du Firmware Analysis Toolkit donc en, jetant un œil à Formadine, qu'est-ce qu'on se rend compte Eh bien, on se rend compte que c'est en fait un, framework qui a été développé dans le cadre d'une recherche en sécurité. Et le but de ce framework, c'était de développer, euh, enfin d'automatiser l'analyse de plusieurs milliers de firmware. Donc l'objectif c'était de, récupérer, d'analyser et d'émuler des firmware à la recherche de vulnérabilités. Ça a été fait par des, chercheurs en sécurité qui ont, essayé de, faire une cartographie des systèmes présents, euh, enfin des systèmes euh, connectés qui existaient et euh, de, dresser, d'essayer de, au moins d'évaluer l'exploitabilité de ces, de Ça, encore une fois, ça utilise QEMU hein, de la même manière, donc FAT comme Fermadine utilise QEMU, tout comme ARMX. Et si on se s'en tient au papier qu'ils ont publié, ce système-là a été capable d'émuler vraiment, euh, et avec succès, 8591 machines euh, parmi les 23 035 firmware qui ont été récupérés. C'est-à-dire en fait 37,3% des machines, euh, des, des, firmware qui ont été analysés par, le, par les chercheurs. C'est-à-dire que c'est pas non plus la panacée. On n'a pas une robustesse en termes d'émulation qui est absolument magnifique. Au niveau de l'architecture, c'est assez compliqué. Ça utilise une base PostgreSQL. Euh, pas mal d'étapes de, à suivre, parce qu'on est toujours dans cette euh, optique de faire une analyse de milliers de firmware. Sauf que nous, quand on veut faire de l'émulation, n'est pas forcément ce que l'on cherche à faire. Donc au final, euh, eh bien, ça supporte les deux architectures, comme le faisait ARMX, hein, euh, euh, pardon, non, je dis des bêtises, ARMX <laughs> faisait que l'ARM. Là, en l'occurrence, sur Madan, comme le FAT supporte ARM et MIPS, tout est automatisé, et c'est le but, hein. le but c'était de faire une analyse automatisée de milliers de firmware, et il y a à peu près 33% des firmware qui ont réussi à être émulés par ce, ce système-là. C'est un framework qui reste relativement lourd, assez compliqué à installer, à utiliser, a euh, à mon sens, il convient pas forcément pour des formations, parce que c'est quelque chose qui est euh, euh, assez complexe à employer. La documentation est un peu obscure, mais quand même, elle est présente. Et à la différence des il n'y a pas de manière facile d'ajouter des outils au sein des, systèmes émulés. On démarre pas sur un système qui embarque tous les, tous les équipements, tous les outils pour faire l'analyse, et ensuite qui permet de lancer le, le, firmware émulé. On est vraiment sur un système qui euh, démarre sur le, vraiment le, disque de l'objet émulé. Donc impossible ici de faire du GDB si GDB n'est pas installé dedans, ce genre de choses. ça devient assez compliqué euh, dans, le cadre d'une recherche en sécurité, par exemple, même pour des personnes qui voudraient euh, être intéressées pour analyser plus en détail les, les différents firmwares. Donc euh, ces différents frameworks ont une chose en commun, c'est QEMU. Hein. on rappelle que QEMU c'est notamment un système qui supporte ARM et MIPS, euh, qui est euh, géré par une grande communauté qui est très bien maintenue et qui peut émuler notamment un grand nombre de boards, des Raspberry Pi, etc. Et il fournit aussi une plateforme d'émulation standard appelée la plateforme VIRT qui a de grosses optimisations et qui permet de, s'affranchir de, de, quelques contraintes qu'on a normalement quand on fait de l'émulation de boards. Donc pareil, hein, il y a quelques petites fonctionnalités qui sont assez intéressantes à connaître. Par exemple, il a la capacité de monter des, dossiers partagés via le système de partage de fichiers de Plan9, donc c'est le 9P euh, qui passe over Virtio, donc c'est-à-dire en fait qui utilise la plateforme, enfin la communication Virtio qui est intégrée dans QEMU pour faire la, pour faire la communication avec ce avec ce, système-là. Et euh, c'est relativement pratique parce que du coup, c'est tout intégré. Et puis, on a des performances qui sont améliorées avec le système Virtaio. Mais encore une fois, euh, QEMU, ça fonctionne en ligne de commande. C'est pas forcément euh, facile à prendre en main. et il est assez difficile, dans certains cas, de déterminer quelles sont les, options à utiliser pour arriver à émuler un, device ou un truc en particulier. Ajoutez à ça que le, réseau peut être aussi assez complexe à, maintenir, enfin, à utiliser dans le contexte de, de QEMU. Donc euh, bon, en ce qui me concerne, je suis parti, donc euh, après avoir vu et testé l'ensemble de ces frameworks, je suis parti plutôt sur la création d'un énième euh, outil permettant d'instrumenter QMU. Alors bien sûr, ici, il s'agit d'un travail en cours, hein. le truc s'appelle Pioter pour l'instant. Le but, c'est vraiment de faire un wrapper au niveau de QMU, mais dans l'objectif de pouvoir faire de la formation et de la recherche de sécurité assez simple. Donc je ne vais pas forcément faire de démonstration ici, c'est encore quelque chose qui est bien, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut à mon sens, euh, faciliter la tâche par la suite. Euh, mais encore une fois, on essaie d'exploiter au maximum les fonctionnalités de QEMU. En conclusion, par rapport à ce petit retour d'expérience sur ces, ces frameworks d'émulation, donc des frameworks automatisés, c'est super cool, mais ça reste assez limité en termes de, capacité. On a pu le voir, hein, que ce soit Formadine ou... Euh, ou même euh, ARMX, on ne peut pas tout émuler avec ces systèmes-là. Euh, la grande majorité, <laughs> voire l'ensemble des, des, que j'ai montré ici, utilisent QEMU. Euh, ces frameworks ne conviennent pas forcément pour, pour la formation, euh, parce que trop compliqué, parce que trop lourd, et néanmoins, il reste que QEMU, ça reste la voie royale, en fait, pour faire l'émulation de firmware. Donc euh, vous pouvez essayer euh, de d'émuler un firmware d'un device avec euh, le firmware analysis toolkit ou Dyn, ou pourquoi pas RMX. mais si vous voulez vraiment avoir un vrai contrôle de ce que vous faites au niveau de l'émulation, le mieux c'est d'aller chercher du côté de QEMU. Alors bien sûr, vous pouvez faire comme moi, par exemple, essayer d'instrumenter QMU pour vous faciliter la tâche. Mais malheureusement, QMU ça reste la, la, voie royale pour, pour y arriver.